こんにちは、粟田洋介です。7月4日は私の誕生日なので、好き勝手に絵を描いていこうと思います。 絵が完成しましたこれは船の上の猫というタイトルにしました実はまだ誕生日じゃないんですけど毎年7月1日から1週間ぐらいの間なんかずっと誕生日気分でいます誕生日ってなんか特別でいいですよね何年か前から年を数えるのやめたんですけどまあ誕生日は楽しむ日ということでいいんじゃないかと思っています実は猫たちの誕生日を知らないのでお祝いとかしてないんですよね